တော့ရန်ကုန်ဂရင်900အထူးကုဆေးရုံကြီးအသည်းနဲ့တဲကျေလန်းကြောင်းခွဲစိတ်ကူပညာဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာနှင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အသည်းကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများကိုဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကအသည်းကနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကိုလှုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။ကျမတို့စားတောက်လိုက်တဲ့အစားအစာများမှာပါဝင်တဲ့ အစိတ်တောက်များကိုခြေဖြတ်ဖို့အတွက်တဲကြေကြီးတွေထုတ်ပေးတာနောက်ပြီးတော့တုံးဆောင်လိုက်တဲ့ဈေးဝါးတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစိတ်တောင်များကိုခြေဖြတ်ပေးတယ်စတဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသက်မရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်လို့မရပါဘူးဒီလိုအရေးကြီးလာတဲ့ အသေးဆိုတဲ့ကိုရင်းကအစိပ်ပိုင်းကပုံမှန်ကနေပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့်မလို့စပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာတဲ့အဆင့်ဆင့်တွေကတော့ပုံမှန်အသေးကနေပြီးတော့နာတာရှည်အသေးရောင်ရမ်းတာကနေစပြီးတော့အသေးချောင်းမဲ့ထိုမှတစ်ဆင့်အသေးကင်ဆာပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များနေတဲ့အသေးရောင်အသက်ဝါ B ဘိုးနောက်ထပ်အသက်ရောင်အသက်ဝါ C ဘိုးနဲ့အရက်ကိုလွန်ကျွန်းစွာတောက်သုံးခြင်းထို့အပြင်အစားအစာတွေမှာ ငုပ်သီးမိုတက်စတဲ့မိုတက်နေတဲ့အစားအစာတွေမှာပါဝင်တဲ့ afla toxin လို့ခေါ်တဲ့အသည်းကိုအစိမ့်သင့်စေနိုင်တဲ့ဓာတ်တမျိုးနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြီးများကိုလွန်ကျွံစွာ စားသုံးခြင်းကြောင့်မလို့အသည်းရောင်ရမ်းမှုကနေအသည်းကင်ဆာပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေအပြင်နောက်ထပ်သိရေးမကြည့်သေးတဲ့အသည်းကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါသေးတယ်။ primary biliary cirrhosis လို့ခေါ်တဲ့သဲခြေပြွန်ပိတ်ဆိုတာအနေနဲ့တစ်ဆင့်အသည်းအသည်းကခြောက်ပြီးတော့အသည်းကင်ဆာပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ် autoimmune hepatitis လို့ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခုခံအားစနစ်ကနေပြီးတော့အသည်းကိုရောင်ရမ်းနာကတစ်ဆင့်နေမှာအသည်းကင်ဆာကိုလည်းပြောင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ ထမကျွန်မဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အသည်းရောင်အသဝါဘီပိုးစီပိုးတွေကတော့အဓိကအားဖြင့်အသည်းကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသိထားပြီးတော့ကာကွယ်ထားဖို့လိုပါတယ်အသည်းရောင်အသဝါဘီပိုးကတော့ကာကွယ်ဆေးရှိပါတယ်အသည်းရောင်အသဝါစီပိုးကတော့ကာကွယ်ဆေးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကူးစက်ပုံနီလန်းတွေကိုသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် အသည်းကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားမှုကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အသည်းရောင်အသဝါဘီပိုးရောစီပိုးရောကကူးစက်မှုပုံစံတူ ပါတယ်သူတို့ကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ် အသေးရောင်တဝါဘီပိုးသို့မဟုတ်စီပိုးယောဂါရှိနေတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်တဲ့အရေသို့မဟုတ်သွေးကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးရောင်တဝါဘီပိုးစီပိုးရှိသူနဲ့အတူနေမိသားစုသို့မဟုတ်အိမ်အောင်ဘက်တွေကကူးစက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီတော့မရှိသေးလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားလို့ရပါတယ်။ကြည့်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဘီပိုးစီပိုးရှိနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကုသမှုကိုစောစီးစွာခံယူထားဖို့တင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အသေးရောင်တဝါဘီပိုးရောစီပိုးရောကတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကနေတဆ စဉ်ကလေးကိုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာကူးစက်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဆောင်မိခင်လောင်းများအနေနဲ့လည်းဘီဘိုးစီဘိုးရှိထားလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့စနစ်တကျကိုဝင်အနှံပြီးတော့မကူးစက်နိုင်အောင်ကာကွယ်သင့်ပါတယ်အရက်ကိုလွန်ကျွံစွာနဲ့ကြာမြင့်စွာတောက်သုံးခြင်းကြောင့်မလို့အသည်းကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်တာကြောင့်မလို့အရက်ကိုလွန်ကျွံစွာတောက်သုံးခြင်းကိုလည်းရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကတော့အစားအစာမှာပါဝင်နေတဲ့မှုအထူးသဖြင့်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေစားတောက်တဲ့ငရုတ်သီးမိုးတက်တွေမှာ Avla toxin လို့ခေါ်တဲ့အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ပါဝင်တဲ့အတွက်ထိုမြုပ်သီးမှုတွေကိုလည်းစားသုံးခြင်းမှာရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။အဆီများတဲ့အစားအစာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။